Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости и зрители моего канала. Я всех рада приветствовать у себя на канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать полезные рецепты. Ну а сегодня я хочу поделиться с вами напитком, который я пью каждый день уже на протяжении нескольких лет. Он помогает мне бороться со многими заболеваниями. Он содержит в себе очень большое количество калия, витамина С, железа и не только. Отлично снижает холестерин в крови, разжижает кровь, нормализует стул, снижает давление, избавляет от отеков, э, кровь разжижает, делает ее более такой жидкой, защищает сосуды и помогает бороться с образованием тромбов. Очень хороший напиток, делается очень легко и просто. Один стакан в день выпиваю и чувствую бодрость, прилив сил. Раньше я еле двигалась, ходить вообще не могла, ноги болели, суставы выкручивали, постоянно выкручивала суставы. А сейчас я стала ходить пешком, даже бегаю по утрам на стадионе. Все благодаря этому напитку. Уже многие знают об этом напитке, и он им отлично помогает а делается этот напиток буквально за одну секунду. На стакан воды кипяченой я добавляю одну чайную ложку яблочного уксуса. Можете сделать сами его из яблок или купить уже готовый в супермаркете. Выпиваю после еды через 30 минут. Будьте здоровы и не болейте.